اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن اليوم موجودين في مشروع كثير مهم، المشروع في منطقة بايلوك دزو في القسم الاوروبي. المشروع هذا اسمه يشام مارين وانا اليوم بمقابلة حصرية مميزة جدا مع صاحب شركة الانشاءات السيد فازير تشافدر. الشركة الانشاءات اسمها ليو نيا شركة إنشاءات بتشتغل في منطقة بايلوك دزو عندها عدة مشاريع آه، ما شاء الله تعتبر آه، يعني آه، مشاريع يحكى عنها كلام جدا جدا جميل هذا المشروع يلي نحن موجودين فيه اليوم فيه كتير كتير ميزات يعني هو أول شيء عبارة عن كومباوند موجود جانب البحر فلذلك اسمه يشام مارين مارين آه، بالتركي هي معناتها المكان اللي بنحط فيه اليخوت فلما بنقول انه آه، مكان الجانب المارين معناتها هون عم نحكي على منطقه فعلا تعتبر راقيه جدا للسكن فهون نحن مع سيد وزير بدنا نحكي بتفاصيل هذا المشروع رح تشوفوا المقابله كلها باللغه التركيه لكن تحت المقابله اذا كنتوا عم تشوفوا على اليوتيوب في زر الترجمه آه، ممكن تشوفوا الفيديو موجود باللغه الترجمه آه، موجوده باللغه العربيه او اللغات المتوفره كمان عندكم بالنسبه لقناه الانستغرام بتشوفوها موجوده اساسا بالفيديو بحد ذاته بعد المقدمه ان شاء الله بنبلش teşekkür ederim e, Vazir Bey bu görüşmeye için. Size bize vakit ayırladığınız için çok çok sağ olun. Vazir Bey e, şimdi e, önceden belki inşaat şirketi hakkında Lyonia' bir bilgi alabilir miyiz müşteriyle? Lyonia uzun yıllardır bölgeden konut projeleri geliştiren, nitelikli konut projeleri geliştiren bir inşaat firması. Ee, son projemiz e, Yaşam Marina projesi ve Yaşam Marina sahil iki projemiz ard arda başlayacak. Biz burada olduk olduk yani. Evet, Yaşam burası Yaşam Marina projesi. 300 ee, konut yaklaşık 50 e, ticari e, üniteden oluşan bir proje. %70'i yeşil alanlar ve özel tasarlanmış mimari detaylarıyla son zamanlarda insanların hani bu pandemi sürecinden dolayı e, açık alanlarda zaman geçirmesi, geçirmek istemesinden dolayı e, geniş ve ferah balkon ve terasların e, tasarlandığı. Ben böyle şey fark ettim yani çünkü e, alan çok büyük. Kaç metrekare burada? 23 bin metre üzerine kurulu bir proje. Genelde daha fazla yani 400 gibi bir daire diyorsunuz. değil mi? 300 konut. 300 evet, konut. Evet. ferah daireler tasarlandı. büyük Yüksek, daireler. Evet. E, insanların e, daha iyi yaşam alanlarını sunabileceğimiz yüksek tabanlı, geniş, ferah, e, büyük balkon ve terasların e, olduğu bir proje olarak tasarlandı. Anladım. Genelde bu kadar arsa bazen 500, 600, 700 daire görüyorsun ama bu kadar siz o zaman çok geniş bir daireler yaptınız. Hem daireleri geniş yaptık ve bölgenin şehir planlamasından dolayı nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı bir bölge. Onun için e, ferah, e, kullanılabilir, e, yaşam alanları olarak tasarlanabilecek Maşallah. bir bölge. Güzel. Neden böyle bir ada seçtiniz? Yaşam marini ne demek? İşte e, yaşam, yani hem e, günlük yaşamın en iyi e, en iyi imkanlarını sunabileceğimiz marina, e, deniz ve e, yat limanına olan yakınlığı. Ondan dolayı e, projemizde e, yaşam marinayı tercih ettik. Maşallah. Evet zaten buradaki e, marinayı belki birkaç yıl önce açmışlar. Ee, evet. Bütün böyle lüks yahatları falan geliyor. Ee, uluslararası e, yat limanı kimliği almış bir marina burası. Ee, hani bölgenin gelişmesi ve e, yatırım için e, avantajlı bir bölge olduğunu düşünüyoruz. Anladım. Ben e, e, örnekler için de Türk hamam bir şey gördüm. E, böyle bir konsept genelde çok çok e, önemli ve çok iyi yatırımcı yaşam için yani zaten. Yani birisi e, onun daire içinde e, Türk hamam vardır falan bu demek bütün daire kaliteli bir şey yaptınız. Bu fikir neden sizin aklınızda nereden Şimdi e, son zamanlarda e, Türkiye'deki inşaat sektörünün uluslararası pazara hitap etmesi ve biz e, gelen e, yabancı yurt dışından gelen uluslararası e, yani yurt dışından gelen e, müşterilerimizi e, Türk örf adetlerini de hani e, hissettirebileceğimiz e, Türk hamamını hani daireler dairelerde kullanmak istedik. Çok çok iyi, çok güzel bir fikir. E, şimdi buradaki size e, yeşil alan var ve e, ticari dükkanlar falan vardır. Tabii tabii e, günlük e, yeme içme, alışveriş e, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeler, restoranlar, market, tüm ihtiyaçlarını kendi bünyesinde karşılayabilecek bir çarşımız var. Hmm. Ee, bu çarşı e, e, içinde belli bir markalar götüreceksiniz ya da siz, yani öyle bir plan yaptınız galiba. Şunu söyleyeyim zaten e, kurumsal e, firmalarla o görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. E, insanlara iyi hizmet verebilecek kurumsal firmalar gelecek. Ha. Onun shop mixini yapıyoruz şu an. Aa, çok iyi. Demek yani yaşam tam gerçek bir e, kaliteli bir yaşam yapmak tabii. istiyorsunuz. Zaten burada. projemiz nitelikli bir proje ve bunu insanlara e, tamamen sunabilmek için e, ticari ünitelerde de kurumsal firmalar yer alacak. Hı, maşallah. Buradaki e, deniz e, nasıl görünüyor? Yani e, biz burada ne zaman bu daire e, deniz zaten denize çok yakınız. Biz zaten proje adı yaşam marin. Ama deniz nereye e, hangi kattan göre e, şey oluyor? Burası 6. kattan sonra e, e, dairelerin e, tiplerine göre bazılarında 6'yı 7. katta e, panoramik olarak e, deniz açısını görebiliyoruz. Hı, maşallah. 6. 7. kattan bloklara ve daire tiplerine göre değişiyor. Tabii ki daire içinde siz yaptınız böyle yerden ısıtma, klima sistemi falan. Tabii zaten e, özel mimari detaylarla tasarlanmış bir proje. Örnek dairede de görmüş olduğunuz gibi akıllı ev sistemi, alttan ısıtma olsun, diğer kullanılan e, dünya markaları olsun. E, özel bir proje. Maşallah, güzel. Ee, siz e, e, bu proje şimdi yapıyorsunuz ama başka bir plan var böyle bir bu kadar kaliteli bir proje başka bir planım var mı e, yapmak için Yaşam Marin hariç? Tabii tabii şu an bizim Yaşam Marina ile eş zamanlı başlayacak Yaşam Marina sahil projemiz var. Orası buraya göre daha buraya az katlı. yakın mı? Tabii tabii yaklaşık e, 5, 500 700 metre falan e, mesafede. Orası denize sıfır bir proje. Sıfır. Sıfır evet. Tamamen. Hı hı. Sıfır bir proje. Orası 5 e, katlı e, dublekslerin yine aynı bu şekilde ferah balkon ve terasların tasarlanmış olduğu hı hı. konsept bir proje. Güzel. Ya demek biz Yaşam Marin var ve de Yaşam Marin Yaşam sahil var. Yaşam sahil var evet. O denize aynı, sıfır oldu. Tabii tabii aynı ikisi de aynı lokasyonda. Hı hı. Ee, Burası da denize yakın. E, belli katlardan sonra deniz rahatlıkla panoramik olarak görebiliyoruz. E, orası denize sıfır bir proje. Maşallah. Güzel. E, siz genelde e, Beylikdüzü bir proje neden seçtiniz? E, yani Şimdi, bölge olarak. Bizim bu bölgeyi seçmemizin nedeni e, bölgenin merkezi lokasyonları olan ulaşım kolaylığı. Yani örneğin e, AVM'lerinden e, e5 aksına, havaalanına, tüm merkezi lokasyonlara ulaşım kolaylığı. E, ve Ama altyapı zaten hazır burada. Tabii tabii şehir planlamasından dolayı nüfus yoğunluğunun fazla olmaması insanların hani oturmak ve e, yatırım yapmak için e, doğru bir bölge olduğunu düşündüğümüz için böyle bir projeye yatırım yaptık. Hmm, maşallah. inşallah daha fazla böyle e, e, projeler e, yaparsanız burada ne zaman teslim olacak yani? Burası Haziran 2024'te e, teslim olacak. 24 ayda teslim olacak bir proje. O demek e, e, şimdi tam e, yatırım fırsatları oluyor. Tabii tabii şu an e, lansman aşamasında olduğumuz için %50 peşinatla burada bu projeden daire sahibi olabilirler. Hmm. Fiyat yavaş yavaş artıyor. 2024'e kadar belki e, çok karlı 2000, olacak. 2024'e kadar minimum %40 %50 kar garantisi getireceğini düşünüyoruz yatırım yapan müşterilerimizin. Maşallah maşallah çok güzel. Valla biz e, heyecanlanıyoruz burada. E, bizim müşteriler zaten heyecanlanıyorlar. Bu bölgede bir proje istiyorlar. Biz burada baktık yani e, projeler var aslında yok demiyorum. Ama kaliteli bir şey bazen bulamıyoruz yani. O yüzden biliyorsunuz yani genelde yurt dışı yatırım insanlar her zaman kaliteli onun için. Hem kaliteli hem de e, alana kar sağlayacak, hmm. oturabileceği, e, bu şekilde e, konsept projeler geliştirmek için ya- Anladım. Vezir Bey çok teşekkür ederim Ben teşekkür e, bu ediyorum. bilgiler için. Tedarik için inşallah e, iyi bir fiyat alabiliriz. Tabii tabii TEDA zaten uzun yıllardır bizim e, satış konusunda partner olarak çalıştığımız bir firma ve biz bunları gelen müşterilerine de o ayrıcalığı hissettiriyoruz. çok teşekkür ederim Ben Vezir teşekkür Bey. ediyorum. çok sağ olun bu bilgiler Ben için. teşekkür ederim. آه، نحن كثير بنتشكر وزير بي على المعلومات يعني حقيقة انتم فهمتوا آه، يعني من الكتابه الموجوده بالفيديو انه آه، هو مو مشروع واحد هو مشروع واحد هون لكن في جنبه كمان مشروع ثاني اسمه يشام مارين ساحل هذاك بيجي على البحر كمان صفر آه، هن بنفس المنطقه حتى كثير قريبين من بعض هون نحن عم نحكي على شقق كبيره على حمام تركي داخل الشقه على كواليتي كثير كثير عالي طبعا انتم بتشوفوا آه، في اسفل الفيديو في شقه نموذجيه في تفاصيل عن المشروع بشكل كامل آه، بتلاقوا حتى نقدنا للمشروع بايجابياته وبسلبياته وبنستنى كمان ارائكم بالتعليقات اسفل الفيديو ومثل ما بقول لكم دائما تركيا شقه الاحلام بتقدم لكم بكل فيديوهاتها ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين كان معكم كاميران خليل تركيا شقه الاحلام الاستثمار الامن مدى الحياه